मैंने बोल दिया ना तेरे को मैं तेरे से प्यार नहीं करता ब्रेकअप करना चाहता हूँ तेरे से और क्या पेपर में लिख के दूँ अब दूसरा या कोर्ट पे जाऊँ तेरे लिए लिख के हैं या व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में डालू मेरा मैं इससे प्यार नहीं करता यार प्लीज़ बनती ना करो मेरे साथ प्लीज़ माफ़ कर दे आगे से नहीं करूँगा तेरे साथ ऐसा कुछ भी हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम मैं आपका अपना साहिल कर दोस्तों और आज तुम्हारा एक प्रैंक करने वाला अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर दोस्तों तो मैं एक और प्रैंक लाया हूँ खतरनाक प्रैंक है और देखते अभी फ़ोन करता हूँ उसको और एंड ये मेरी गर्लफ्रेंड है पुरानी और हमारा रिलेशन थोड़ा कट गया था कनेक्शन थोड़ा थोड़े टाइम पहले लेकिन ये है कि हम बहुत प्यार करते थे तो वापस आ गए हैं तो आज उसके ऊपर प्रैंक करूँगा ब्रेकअप प्रैंक हेलो हाँ बेबी कहाँ पर हो आप हाँ जी मैं आ रही हूँ बस दो मिनट अच्छा अच्छा अंदर आते ना लेफ्ट साइड पे एंट्री मारती अंदर लेफ्ट साइड पे एंट्री मार के हो ठीक है ओके जल्दी आ जाओ यार प्लीज़ तो दोस्तों उसको मैंने बुला लिया है मतलब बाहर है कैमरा छुपा ले देख लेगी तोड़ वोड़ देगी ठीक है देखते कब तक आती है A few inches later. Hi baby hi कैसे हो मैं ठीक बढ़िया आप हाँ और बताओ और और सब तो बढ़िया है टाइम लग गया तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार हाँ तो आपको भी तो मूव ऑन करने में टाइम लगा था वो तो छोड़ो कोई बात नहीं <laughs> बढ़ने की नहीं बताओ खाना पीना खा के आयो हाँ हैं हम्म। खा लिया पक्का हम्म। चलो अभी कुछ मैगी चाउमीन खाएंगे ठीक है और नहीं अभी भूख नहीं है अच्छा भूख नहीं है क्यों भूख नहीं है तो क्यों <laughs> इतनी मोटी हो रही है और कैसे भूख होगी <laughs> दिन रात खाना खाती है <laughs> अच्छा सुन मेरी बात यार पहले एक प्रॉमिस कर मैं तेरे को कुछ बात बताना चाहता था तेरे को इसलिए बुलाया तेरे को आज क्या है पहले प्रॉमिस करके कुछ कहेगी नहीं उल्टा मारेगी नहीं पहली बात नहीं तो प्रॉमिस नहीं करना पहले बोल रहे मारे मारना नहीं हाँ ठीक है सुन सुन मेरी बात यार कैसे बताओ तेरे को मैं समझ नहीं आ रहा यार बताओ तो मुँह से तो बताऊंगा मैं कहीं और से बोलूंगा क्या कहीं और से बोला जाता बता दे कैसी बातें करती है दिमाग तरफ पे घुटनों में मेंटल इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो मैं गुस्सा नहीं खुश हूँ आज थोड़ा सा ज़्यादा एक हफ्ते से खुश हूँ मैं मतलब तो खुश हो तो गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे तुम पे गुस्सा आ रहा है ना क्यों यार बेसिकली ये बात है कि देखो एक हफ्ते पहले मेरे को एक लड़की मिली थी ठीक है और हम दोनों से ऐसी बॉन्डिंग बनी है मेरे को उससे बहुत अच्छा प्यार हो गया है बहुत तगड़े वाला लिया फिर से प्यार हो गया तो यार बहुत अच्छी यार वो पता नहीं यार पहले भी तो अच्छी मिली थी तेरे को मैं बोलता तू शॉर्ट्स पहन तू शॉर्ट्स पहनती नहीं है वन पीस पहन पहनती नहीं है वो तो पता नहीं इसको बोल उसको तो बोल दो कि ऐसे घूम ले ऐसे घूम लेगी वो और तू चश्मा पहनती है चश्मा तेरा अच्छा लगता नहीं यार तो मुझे जो चलो लगता वही मैं करूंगी ना तो यार वो देख तू तू वही तो बात है तू मेरी अकॉर्डिंग चलती नहीं है और वो देख वो कितनी अच्छी लगती है हॉट एंड सेक्सी लड़की है यार वो और पैसा बहुत है उसके पास मैं इंसान हूँ कोई रोबोट तो हूँ नहीं जो बोलोगे मैं करूँ रोबोट हाँ रोबोट रोबोट तो मतलब मैं रोबोट रोबोट हूँ नहीं तो मैं कहा कुछ बोलती हूँ तो तुम तो तब तो तो वीडियो कॉल करता तो मैं तो बोलती थी बेबी वाली ड्रेस नहीं लो लाल नहीं पीला लो पीले नहीं तो लाल लो वो क्या आता फिर मतलब मैं रोबोट हूँ हैं बोलो अब बैटरी <laughs> अच्छा सुनो मेरी बात यार मेरे को लड़की पसंद आ गई है सीरियसली करो मजाक नहीं कर रहा मैं अब सीरियस हो रहा हूँ मैं बंद करो मजाक हैं मजाक सौ बार बोल रहे हो मजाक लग रहा है मुझे सच में मजाक लग रहा है नहीं सीरियस कह रहा हूँ सुनो मेरी बात मेरे को उससे प्यार हो गया है भरोसा कैसे होगा आप भी कह रहे हो कि दूसरी बंदी मिल गई है देख साफ सीधी बात है मैं तैसे कर रहा हूँ ब्रेकअप और मेरे को कुछ नहीं पता और मैं यहाँ से चाह रहा हूँ उठ के तू अपना देख ठीक है बाय इतनी महंगी मम्मी ने जैकेट दी है ठीक है ना अच्छी ठीक है मैं ठीक से पकड़ती हूँ नहीं जा ये क्या है ये क्या मतलब यार ये नहीं कि मैं तेरे से प्यार नहीं करता ना बोल दिया ना मैंने बोल दिया ना तेरे को मैं तेरे से प्यार नहीं करता ब्रेकअप करना चाहता हूँ तेरे से और क्या पेपर में लिख के दूँ अब दूसरा या कोर्ट पे जाऊँ तेरे लिए लिख के हैं या व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में डालू मेरा मैं इससे प्यार नहीं करता तू चाहती क्या बता मेरे को जो करना है कर दो लेकिन अलग नहीं हो ना हाँ, हाँ। अलग अलग तो हो गए ना यार अब वो तो एक हफ्ते से हो गई थी जा रहा हूँ ठीक है चल ठीक है bye okay last time hello कर ले हेलो गई बार बे कहाँ जा रहे हो घर जाऊंगा और घर जाके तैयार होऊंगा फिर तैयार होने के बाद फिर उससे कल मिलने जाऊंगा अभी मिलने जाऊंगा ओयो बुक कर रखा है जो दो हज़ार जो खर्च करे मैं क्या करूँ हैं मैं क्या करूँ तू घर पे जाके सो रहा अपने या कुछ तो मम्मी मम्मी सुमन खाने तो सौ दो सौ रुपये ले ले खा लियो मैं दे देती हूँ हैं मैं दे देती हूँ नहीं मेरे को चाहिए नहीं ना पहली बार पैसे कमी थोड़ी है बीएमडब्ल्यू और सब अपने पास तू पहली बार तू तो यहाँ पर बैठ आराम से अपने से कर लो ना यार क्या है बंदी में वो बंदी यार बता तो दिया वो मियाँ खलीफा के ऊपर चढ़ाई करा देगी अच्छा सॉरी बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ाई करा देगी वो जो मर्जी है बहुत पैसे उसके पास है वहाँ पर चढ़ाई करा देगी चढ़ने से क्या फायदा फिर उतरना ही पड़ेगा ना वो अलग ही चढ़ाई कराएगी ना जो भी कराएगी लेकिन बहुत अच्छी लड़की है वो बेचारी बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है सुन मेरी बात बैठ जाए पर और मैं जा रहा हूँ तू बैठ ठीक है बाय क्या है हाँ याद है मैं जा रहा हूँ छोड़ मेरे को प्लीज़ चूतिया चूतियापंती ना करो मेरे साथ प्लीज़ क्या चूतिया चूतियापंती बताएगी अब देख छोड़ देते ऐसा ही रहेगा ना देखो फालतू की बकवास हो रही है समझे ना लोग देख रहे हैं हमें देख रहे थे लोग को लोग का कर्जा खा रहे पर दोबारा बोल रहा हूँ बता क्या नहीं जाती बता इधर आ पहले बैठ इधर नहीं बैठना मुझे है नहीं बैठना बैठ इधर बैठ बैठ बैठ बैठ जल्दी पहले बोलो नहीं जाओगे हैं अच्छा नहीं जा रहा पहले बैठ नहीं बैठ बैठ बैठ बैठ रो रही पहले आंसू पूछ पहले बैठ बैठ चल मैं बैठ गया बैठ बैठ क्या अच्छा बोल एक समझ ले मेरी बात को सही रहेगा यार ओ रो नाटक नाटक की बात ओ नाटक मत कर ओए ओए ओए ओ पानी ला जय भाई ओ पानी ला ओए उठ उठ ओए